Kitu ya kwanza ukileta kijana pamoja, mwambie cheza mpira, atacheza. Lakini mwambie anacheza mpira afanye saving, ilikuwa ni tatizo. Mwingine anashindwa, hii pesa yangu natoa. Kitu cha kwanza, mimi sina kazi, natoa pesa. Kitu ya pili, mwingine anasema ile pesa nimetoa mimi niende niweke pale, wale wazee wajenge nazo nyumba ama wale. Hapana, mtu anaona ni kama pesa yake inapotea. So kuna wale wengine walikuwa wanaona hapana, kuna wale wana roho ya si tushikane na kwetu tuna mali ama shosho yangu ana mali anakwetu, hapana. So ilikuwa ni wengine wanaona hii kazi hii ni kazi ngumu sana. Kabla ukusanya shilingi ishirini ni miaka ngapi ndio ujenge nyumba yako? Wacha niende nichape miradi zangu tu za kawaida, nipate tu elfu zangu ishirini mara moja. So unapata kuweka tu hapa, ilikuwa ni challenge sana kuwaleta pamoja. Kitu ya pili ilikuwa ni kuwakusanya wakae pamoja. Siku ya kwanza mkishapata wakishaka pamoja, realize hakuna ile shilingi mia moja ambapo mwenzangu ametaja ama shilingi mia mbili wakati huo mwingine mkutano utajiongelesha, so hataweza kuja sababu hakuna nini, hakuna kitu. So walikuwa wanataka zile vitu za haraka, na hadi wa leo imekuwa ni changamoto, vijana wanapenda vitu za haraka sana. So ni ile tu ukiekelea mia mbili watakuja, lakini ukikuwa mkono mtupu hawezi jitokeza. So hizi zilikuwa baadhi ya challenges na ambazo pia sasa hivi zinazidi tu na kusumbua sehemu tofauti tofauti. Ah, zikiwa zile lesson nimelearn kwanza, kia kwanza patient pays, na ukiwa mvumilivu utakula mbivu. Wao wazee wamevumilia miaka zaidi ya thelathini na bado hajakufa moyo, mwingine amevumilia na bado dakika mwisho amepata lake. Na pia mimi nikiwa na hayo nimevumilia huo muda wote, na nikisema ile kazi nimefanya uh, initially ailipi lakini ina reward. Kwa hivyo kumaanisha vile ma maisha yangu yamebadilika, kuna zile lesson nimesoma, na kando na mimi kuna watu ambao wamefaidi, wame, kuna vijana ambao wamenufaika sana na wamenufaika kupitia mimi. Kwa hivyo nikagundua kwamba niko na uwezo wa kukaa pamoja na kujaribu kufanya jambo linaweza badilisha maisha ya wengi na na hata saa hii hiyo ndio imekuwa imenipatia ime motisha kwamba ninaweza na bado sitawacha. Nitafanya nini? Nitajaribu ku, kukaa pamoja, kujaribu kuja na, na ideas zingine tofauti tofauti ambazo zita change watu wengi na pia generation ambayo inakuja. Kwa hivyo nikagundua nika kwamba mm. eh, kuna, kuna uwezo ndani yetu, sisi wenyewe ndio mali, sisi wenyewe ndio hizo rasilimali. So tukijiweka tuki, tuki, tuseme tu tunaweza na najua mambo yote tunaweza e, tunaweza badilisha ni makao yetu, tunaweza badilisha maisha yetu pia.